MT surveys. Manta winki purun pulka Ilalpe, pe metrol chuta purun kala nyanga palunya ala jiwanka pe es magnet field purun Ba, ka Kujo capung chapu ngara pe ka Kujo ba Bulka ngara pe pule kuju bajuda pawa walcha jara purun pa pulka pulka ka Kujo Ba pawa chapunku Ngu, Ilalpe, ka scientist Bangu, Kuchu pao pawa nyang'a mantanga ongo ngaranjala. kala nyang'a palo palunya wanka wankapae earth electric field kai scientist bangko nyako nyakupae magnet field panga chainjili nyanga mono nindili pao pawa yajilu apo nyang'anga ng'alanyi kampanye kampanyi mono iya iyani saala koro walpa manchini ilani magnet fiopruin mandangru ka palulangru upa ngarani, kaya palulangru pawa cara chapu nyakupe apunga. Kala kuyupara kapinku puyinchala jala nyakupe ka kulu es magnet fio wangkape Ka palu pa magnet mono electric spring manta nyaku nyakupe mono apu kodo charpapai kujubara purtu ankupai warna ka nyundu kuare nyanganyi kujub kujuba chuta nyakupe MT machine ya nyaku njiki nyakunjiki chunku chunkupai manta Kujubara ilang wanpa ka wipes kuchupachara walla winki ka wipes jara purkara MT machine pala yechumilal bay ka kampiurangu walkajongu bay pakuja padre jaranka mono pawa ungu bay kaya magnetometer chunku bay mandanga ongu kulenjiki jangu kaya ngal manjo palo puroin fo jono manda ongu alenjara olparera kakarara wilurara mono ya mishro melara natural electricity nyangu mantaongu ka pian bangku nintingku magnet field panya ka puluanangku nintini electric field power kala michinangka palya uyaringkola mantangulo manchira piti chuda malakongku chudolko ka scientist nintiringu nyakola magnet field pako mono electric field pako kulo kapanye saandispa nyakupe nyakupai apuchuta manta ka kapanya apu kuyupa chuta pawachara purun ngarañi kapala wedo wedo Ka pala palu la kapala palula isingwanpa pawak nyakupai monola nyakula kulilpai chingu ngana na nganana metrul palyan pallanchaku ka nyanga ja pawa w e t u w e t u ngaranja k u mono chingoro konpo mono chalto jara